Настя Васильівна. Ніхто не хуя не ой, звині за вираження. Ніхто не хера не кили і не мили. Мені 52 роки ось буде. Хай я своє жив вже, ну їм буду ще, що я можу перележати. Оце прийду, руки не за що не беруться, як на те подивишся. Нічого не охота брати, і руки не беруть. Тоді я заробляв, я мав гроші. Я не хуй на всіх не лажив, як сказати, ну, було в мене на дітей, на внуків я мог. Ось квартиру у долгу взяв, не в долг, а в кредит. І тепер я, блядь, мені хоч у петлю лізь, не хати нема і залажить нічим. А платити же то треба. Довці. 30 років старша у мене дочка, це син менший, а це пазнячок у мене. Ну, що я можу їм дати? От скажи, ну що, ну ну Рома, я тобі по правді кажу. Розбило 11 марта хата згоріла, а вони прийшли в маї току. Ну де ви, бляді, були, що ви? Чи, чим ви зайняті, що не можна було прийти подивитися, чи що? Йобаний є ви скоти, бля. Ну кому ну кому пожалуватися, Рома? Я пожалувався на світ, що нема. Він мені об'яснив, купи щотчик, зареєструй провода, тоді ми приїдемо. Ну ну яка це держава, яка це помощь, блядь, суки да і все. Привіт, Степанович. Здравствуйте. Он ходить. Ну що, куди йому пойти? Як нема в його нічого. Ну куди йому пойти, блядь, у цьому, блядь, дитяті? Ну, це не елементуйся. Да не елементуйся, я правду кажу, а що я Зразу всім збрехав. не, не зробите, розумієш? Тисячі таких людей, тисячі. Зразу всім не зробить, по-любому. ніяк. Так що ти. Так у мене хоч хата ціла. Ну, так окон же немає. Раз- Розбомбили. Окон немає Ну, в хаті. Кривонкою забитий. Солярку мою розбомбило, блядь, насквозь пройшла бомба а машина напротив стояла за, за 5 метрів і царапини. не було. Ну, посліджаємось. Вон, бомба тут зайшла і тут вся стана впала, на Хату посекло, вугля полетали всі. Все так. Добре, що кажу, всі судіяли в хату. Нічого не залишилось. Вон бачите, де осколки, і у хату. Потолок і тут. Ой, бля. У мене жінка боліла онкологією. А без балів чого нет, ніде взяти. Треба було морги, коли був останній. Руслан був такі ручки. Він п'ять разів з санчасті свої приносив обезболюще, е, щоб не знали. Ну, хлопці знали, побили їм голову розбили. Да, русские свои. Откуда вони узнали, хто? Ну хто ж здав, бляха? Ну, тихенько принесли на це, каже, це, щоб ніхто не знав. Каже, я ще, потихеньку я потім ще принесу, ще принесу. Прийшов з бутилкою, яка я прийшов вас у хазяйку поминути. Він сам розказував і плакав. Каже, двоє діток, каже, два годики, каже, шість годиків, 29 годин. Такий пацан був путящий. Може, вже не прийдуть. Я- Та, їх там кончать. Скажи ж ти, чи вони, блядь, зомбіровані якісь? Щоб як мурашки лізуть, лізуть. Знаєш, що на смерть лізе, лізе, блядь. І все одно не зупиняється. Може, Європа трохи построхла оружие доставляє. Наші хлопці більш-менш чітче б'ють, чим вони ж, коротше, вони не обучені. Вони не обстріляні, вони не обучені, вони тупі. Ой, бля. Коротше, пушечне м'ясо. Та і що. Оце тільки Руслан це був командир відділення, він сержант. Він розказав, каже, блядь, каже, назбирали, блядь, тупорилих, блядь. Каже, не понимаю, не понимаю, де, де одиночні, де, де короткі, де автоматичні, блядь, ну. Вони ж удивлялись, кажуть, асфальт у селі, блядь. І газ у селі. У хату зайшов, блядь, і вода, і туалет у у селі. Понимаєш, удивлялись. Це дикарі взагалі, дикарі. Охренеть. Вода в хаті. Газ горить. Газ. Загинув хтось з села? Так, да, я забув. Ось, ось. Последня хата на углу з лівої сторони. Моя кума. Так чи її ранило, чи її з перепугу, чи я не знаю, що вона. Бо коли вона воду набирала, воно от гакнуло, воно набрало, і вона впала. Умотали, вмотали пострадло, однесли, укинули в яму, так казав, не зміг як собаку туди і все. І того, напротив церкви, там стоїть автобус, теж що хата спалена, теж хазяїна вбило. І тут воював батько із двома синами. Теж. Так двох сину його вложили там. Коли знайшов, так там і кверещав, все село верещав. Страшне діло. вони два рядом убиті лежали. Ну, Катували, так, да, тому що були роздіті, десь катували. Так як верещав, тут наше село, страшне діло. А ви чули, так? Чув. Чув, я тільки тут був, я був там, де то мешки лежать называют дети блокпост. <laughs> Как раз тишина была, он вечером забыл. Так страшно дело. А сумно було. Що це за блокпост ви зробили? Це не я, це діти. Діти. Внуки мої там. Дима, подходи! Ого, який у вас блокпост? А можна нам їхати? Чи треба документи показувати? Ну, показывайте документы. Добре. Так, в мене такі є. Добрый день. Угу. Хорошо. Можете приезжать. Добрий день. Дякую. Можна їхати? Так. Дякую.